Валентина Демкова, уродженка міста Пологи, вже 20 років живе у Кривому Розі. Розповідає, на початку повномасштабної війни почала в'язати військовим шкарпетки. Згодом зрозуміла, сама не впорається. Тож вирішила об'єднати навколо себе однодумців, каже жінка. Я написала в Фейсбуці спочатку, що дівчатки звертаються в першу чергу до жінок Запорізького краю, що надо на оріхів хлопцям. Потім я написала якісь запорозькій групі. І в перший же вечір мене було дзвінків багато. Зараз над створенням в'язаних речей для захисників працює 70 жінок, розповідає пані Валентина. Переважно це переселенки з різних міст та сіл Запорізької області. В'яжуть шкарпетки, балаклави, рукавички та пояси із собачої шерсті. Такі рукавички, ось. Це рукавички для наших саперів. Бачите, вони е, ну, розкутані, вони повністю закривають пальчики, а потім вони отак, як хлопцям треба. Тут резинка на краю, воно держить. І Вони собі загортають і тут теж загортається. І в них виходить, що пальці свободні. Пряжу з собачої шерсті робить переселенка з села Вільмак Наталія Щекатуліна. Працювати з веретоном жінку навчила бабуся. Своє залишила вдома, коли евакуювалась, тож довелось шукати нове, розповідає Наталія Щекатуліна. Це жіночка Тамара, От, вона дала веретено одне і друге. Е, там іще кое-що, такі ниточки. Ну що, почала це, один клубок зробила, другий клубок. Ну воно ж важко, а три мішка. Ну, Дивлюся, думаю, треба шукати цю штуку, хоча ніколи з нею не робила. Електропряму. На один клубок ниток із собачої шерсті витрачає трохи більше години, каже Наталія Щекатуліна. Далі Валентина робить з них пояси для військових. Нитки та пряжу надсилають з різних куточків України. Дівчата з Києва присилають, присилають е, з Львова Даша. Світа у нас купляє речі в секенді, дівчата розпускають і тепер в'яжуть. Е, починали в'язати з того, що було, а потім ми вирішили, ну нові там нитки, все, потім ми вирішили, що хлопцям стирати немає толком, де сушити теж немає, де. Простіше два-три рази надів викинув і надів нові. Тим більше, що у нас багато і в нас, і в нас тепер все є. Пані Валентина також робить для військових лікувальні мазі. Складові для них безкоштовно насилають з різних куточків країни, розповідає жінка. Варила всю зиму. Вони вже і по наліпках знають, і є інструкція, деяка, щоб е, розрізнялася. Це мазь зігріваюча і знеболююча. Вона ось така, вона на основі каєнського перцю. Валентина надіслала бійцям три тисячі баночок з різними мазями. Воріхів возять самостійно, в інші місця фронту надсилають поштою, розповідає Валентина Демкова. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.